Всем привет! На связи Никита Кузнецов. Сегодня у нас рубрика «Советы картыши», которая себя достаточно хорошо зарекомендовала, и поэтому я ее возобновляю. Сегодня я дам один, как обычно, очень короткий, но крайне действенный совет, как э, гораздо проще научиться выполнять топ-спин справа. когда а, вы учитесь выполнять топ-спин справа, вы находитесь э, в э, начальной стойке перед тем, как э, выполнить этот элемент. Я же предлагаю вам следующий вариант. Вы сразу занимаете то положение, из которого ваша рука начинает непосредственно двигаться на топс. Так гораздо проще запомнить новичку, да и любителю, каким образом должна двигаться его рука, чтобы в правильной точке встретить мяч. Я рекомендую выполнять данное упражнение с большим количеством мячей, то есть один мяч, один топ-спин. А попросите вашего напарника или тех людей, с которыми вы тренируетесь, чтобы а, вам покидали мячи, для того, чтобы а, на первом этапе вы быстрее запомнили, как правильно делать это движение. Потому что если вы будете выполнять этот элемент одним мячом на подставку, прогресс будет более медленным. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся.